Aşkının arına hayandın mınsa Чантай бүхний бэлтгэвми Монгол сарын хорвон хоногшсоо Үнхийн өндөрлтэй амингүй сэтгэлд дулааха хүрэн тэмэдэг узаан таваа сүүхэрсэн эжээ Таван зэрэглээнд нь тэнгэрийн ботго буйлж сүжгэн цагаан сэтгэлдээ ээжийн юрөөл мөн хөрч хүүгээ сансан ээж минь долоон бурхандаа даатгаж үрээ өгөөсөн нутаг минь торгон салхин симэрч нутаг ижи хоёр минь хүн холбоотой байдгийм нутаг ижи хоёртоо дуун цацал өргөмөө Эзэг үсийнхээ сэтгэлдээ батарсаа Ардын дуушиг тайван ойми Айны хүмүүс үдэлээ Geçti günlerim sınıyor gün Sevşe hongır sallaka Turkeşim sinin utagılı Soğurtsun necime Setti